Jadi kita harus tawakal setelah kita berusaha agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, ramai yang tak pernah dengar tentang revolusi buruk di Baitul Maqdis Ustadz Ani Muhammad kita nak belajar lagi kepada Ustadz Ani Muhammad macam mana istilahnya sejarah ataupun bisa dikatakan di sini revolusi buruk buruk ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala taala untuk membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Nah, teman-teman semua, langsung saja kita upload videonya. Let's go. Oke okay guys, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Tazkira Ustaz Linknya di deskripsi ya Dalam banyak-banyak Yang kedua Untuk menguatkan dan memperkukuhkan keputusan tadi dalam hidup kita ada banyak hal. Ada perkara yang melibatkan akidah. Ada perkara yang melibatkan ibadah. Ada perkara yang melibatkan muamalah. Ada perkara yang melibatkan munakahat. Ada perkara yang melibatkan jenayah. Ada perkara yang melibatkan pendidikan ekonomi. Hatu kita ambil hak ringkas. Akidah. Dalam bab akidah Islam Allah mengajarkan kita menerusi firman dan wahyu supaya berakidah dengan akidah tauhid. Allah cuma satu. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Semua makhluk, semua benda bergantung pada dia. Tapi dalam masa kita hidup ni ada orang percaya Tuhan tu tiga. Tuhan tu berkeluarga, Tuhan tu bentuk macam ni, Tuhan mengambil rupa macam ni, Tuhan dipatungkan macam ni, Tuhan diedolakan macam ni, Tuhan dirupakan macam ni. Dalam banyak-banyak ni hak mana paling tepat? Inilah Quran aja. Qul huwallahu ahad. Hak satu betul, hak lain lingkup. Jadi kalau kita tak mau ambil panduan Quran, aku rasa hak tiga ni betul, hak tiga betul lingkup aku rasa hak jenis lidah, lidah berjelir yang ni Tuhan nak betul hak lingkup jadi Tuhan mengajak satu bab ibadah pun sama cara nak mengabdi cara kita nak beribadah yang paling tepat ni Quran ajak melalui hadis-hadis dan petunjuk Nabi orang lain pun beribadat ada cara dia ada kaedah dia ada ritual dia tapi hak terbaik ni jadi ikutlah hak ni semua bidang tu untuk memperkuatkan Lepas tu nak beza hak dan batil macam mana? Kan dalam Quran banyak cerita. Cerita Nabi-Nabi tak berhenti. Allah. Cerita Nabi Nuh dengan kaum dia. Nabi Nuh tu sikit saja pengikut dia, hak penentang dia ramai. Walaupun penentang dia tu ramai, pengikut dia sikit yang hak hak mana yang batil hak mana? Hak batil tu pengikut Nabi Nuh ke penentang Nabi Nuh? Hak batil. Penentang dia hak batil. Walaupun ramai tapi oi duk lawan Nabi. Walaupun ramai duk sembah berhala. Maksudnya bila mereka ni dihukum, mereka ni salah. Jadi hidup kita jangan pilih hak salah tu. Maksudnya hak sembah berhala tu salah. Hak lawan Nabi tu salah. Jadi hari ni jangan dah nak pi bersekongkol dengan geng penyembah berhala, geng hak lawan Nabi. Betul, geng betul. hak lawan Rasul. Hak petunjuk betul duk di Nabi Nuh. Mari Nabi Hud, materialisme mengagungkan keduniaan lupakan ibadat lupakan syariat lupakan kerohanian lupakan akhirat jadi nak pilih hak mana nak pilih hak lawan nabi hud ke pilih nabi hud mari nabi soleh ada cara dia mari nabi lut ada cara dia mari nabi syuaib ada cara dia mari nabi ibrahim semua tu Allah tunjuk Betul. mana hak, hak mana batil. Bukan dia kira kuantiti banyak sikit. Kualiti. Hak mana Allah hukum hak itulah hak teruk. Hak mana Allah hukum hak itulah kita jangan ikut. Dulu Allah hukum terus. Kita hari ini alhamdulillah kalau nak kira patut Allah hukum lama dah. Betul. Allah. Berhala zaman Nabi Nuh ada lima orang je. Berhala zaman kita ada berapa? Lima orang ke lima ribu ke lima puluh ribu. Patut nak hukum, hukum sini. Zaman Nabi Lut. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Zaman kita laki-laki, perempuan-perempuan, laki binatang, kambing, lembu semua dia bantai. Kalau patut nak hukum, hak ni lah. Allah. Kita lagi teruk. Sebab apa yang Quran cerita, semua penyakit tu akan mari semua akhir zaman. Akan mari himpun sini. Jangan sangka iblis tu bodoh. Jangan sangka dajjal tu bodoh. Allah kerik mereka untuk bawa fitnah. Mereka tahu apa fitnah yang sesuai untuk setiap zaman. Zaman dulu, inilah fitnah dia. Zaman ni, inilah fitnah dia. Zaman tu, inilah fitnah dia. Era ni, inilah fitnah dia. Millennium ni, inilah fitnah dia. Zaman kita, mereka ada gerakan dan agenda. Apakah fitnah terbaik untuk menyesatkan akidah umat manusia? Zaman berubah, pattern pun berubah. Zaman Allah. berubah, gaya pun berubah. Zaman berubah, cara mereka pun berubah. Mereka tak akan kekal dengan statik taktik yang lama. Nampak tak? Okey, kembali. Hari raya yang ketiga. Dan ke habis lapang raya ni? Oh, azan dah. Tak apalah. Tak apa habis ni. Raya yang ketiga disebut Rosh Hashanah. Rosh Hashanah sama juga Islam. Kita sambut setiap satu Muharram. Wow. Ah. Satu Muharram awal hijrah. Tahun baru dalam kalender kita satu Muharram. Rosh Hashanah ni tahun baru bagi mereka. Tahun baru bagi orang-orang Yahudi. Tetapi mereka menyambutnya pada bulan yang ketujuh. Walaupun tahun baru mereka sambut pada bulan yang ketujuh. Bulan ketujuh, Isan, Iyar, Shivan, Tamus, Af, Elul, Tishri. Mereka sambut satu dan dua Tishri. Satu dan dua Tishri, mereka akan sambut hari yang dikenali sebagai Rosh Hasanah Tahun Baru. Tahun ni juga dikenali sebagai Yom Hadim bagi orang-orang Yahudi. Yom Hadim bermaksud hari keadilan dan hari penghakiman. Kerana pada hari ini mereka semua kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan mereka. Istilah Tuhan di sisi orang Yahudi disebut Yahweh. Yahweh. Asal Yahweh ni Yahwa lah. Yahwa. Yahwa. Ha, jadi orang Yahudi menganggap Allah tu lain, Yahweh tu Tuhan sebenar. Ha, kita ha. sebut Allah Allah ni tak betul. Padahal sama saja sebenarnya. Mereka yang tak memahami. Kembali tahun barulah secara mudah mereka akan sambut. Pada tahun ni juga dikenali sebagai hari Sangkala. Hari Sangkala. Sangkala ni apa? trompet. Yang kita sebut sangka sangkakala itulah trompet ah. hari sofa. Hari ditiupkan sangkakala, bukan sangkakala hak Israfil tu. Kan orang Yahudi ni ritual keagamaan mereka mereka ada tu kan. Aha. Hak trompet. jenis macam okay, okay. trompet bengkok-bengkok tu. Ha, tu trompet ritual, trompet peribadahan mereka. Dulu pun samalah, kes trompet lah jadi revolusi buruk dulu. Tentu kita ingat revolusi Pernah dengar tak revolusi buruk ni Dia revolusi macam ni Dulu waktu hak awal-awal dulu tu Orang-orang Yahudi diberi Diberi kelonggaran untuk pergi ke tembok ratapan Tembok ratapan Tahu dinding ratapan Hak satu-satunya kawasan hak tinggal ya. dulu Hak lain hancur dah Hak tu lah hak tinggal Tembok ratapan tempat Nabi tambak buruk dulu jadi mereka pi situ duk menangis, duk mengenangkan kejatuhan kerajaan Yahudi, kemusnahan, kehancuran Yahudi. Mereka pi duk baca kitab Taurat tu, duk hangguk-hangguk kepala tu kan. Hak pakai topi, rambut jaling pakai itu. Tiba-tiba tak cukup dengan orang bagi kelonggaran tu siap bawa dah. Bawa benda tu lah. Pompeng, pompeng, pompeng situ bergaduh. Jadilah revolusi dengan orang Islam dipanggil revolusi buruk. Orang Islam hambat balik, orang Islam halau balik. Jadi mungkin ada malam ni baru pernah dengar tentang revolusi buruk ni yang pernah berlaku di bumi Baitul Maqdis. Okey, okay, kembali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan selesai guys dan itulah tadi ya penyampaian daripada Ustaz Auni Muhammad berkenaan dengan hari raya yang ketiga uh, umat Yahudi guys yaitu bisa dikatakan apa ya di awal tahun Islam yaitu satu Muharram seperti itu guys dan disitu ada hari pengampunan hari pengadilan dan lain sebagainya ya dan pernah juga terjadi ya tentang judulnya tadi yaitu revolusi buruk di Baitul Maqdis dan saya juga baru pertama kali tahu guys ya tentang revolusi buruk di Baitul Maqdis ini ya di mana Ustadz Auni juga menyebutkan bahwasannya orang Yahudi itu meratapi di sana di tembok ratapan seperti itu membaca kitab Taurat dan lain sebagainya lalu ada kejadian ya di mana orang Yahudi ini membawa trompet itu ke situ sehingga pergaduhan terjadi dengan umat Islam seperti itu guys ya. Nah, semoga mendapat pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Oni Muhammad berkenaan dengan revolusi buruk di Baitul Maqdis dan juga penerangan-penerangan yang mana Masya Allah ilmunya ini saya baru tahu guys istilahnya di mana orang Yahudi itu mempunyai ada tiga hari raya kalau tidak salah ya Ustadz Auni yang pertama kali mengatakan tadi di part part awalnya di menit-menit awal dan beliau mengatakan hari raya ketiga yaitu hari raya di tanggal 1 Muharram seperti itu guys ya tapi kalau di bulannya orang Yahudi itu ada di bulan ketujuh seperti itu guys ya Allah Oke mungkin itu saja video kali ini guys semoga bermanfaat untuk kita semua ya apa-apapun terima kasih buat teman-teman semua yang sudah sokong dan support channel ini dan senantiasa kita doakan guru-guru kita guys Ustadz Auni Muhammad Ustadz Badlisha, Ustadz Azharid Tedros, Ustaz Abdullah Khairi dan ustaz-ustaz yang lain ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemuliaan bagi mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan bagi mereka, ya kan? Dah dari mereka ini kita dapat belajar guys, meskipun hanya di dalam YouTube Ustaz Samsul Debat dan banyak ustaz-ustaz Malaysia yang lainnya.